勘違い。皆さんも一度は経験したことがあるでしょう。なんでやねん人間は相手との接触を図るまで回答を得ることができず、せいぜい過去の観測から得られた情報による予測しかできない。またその情報の伝達時に変化、欠落が起こることもある。しかし、そういった事象が不幸をもたらすこともあれば、こうに転じることもある。 そしてそれを知らない方が幸せか知っていた方が幸せか勘違いそれは人生の良質なスパイスかもしれません 日光浴気持ちよかった焼けすぎて真っ黒だわてか日光浴してよく生きてるな俺らマジ奇跡だわ人間も食いたくないだろうこれあメガホンザメだおはようメガホンザメ今日もパトロール中かいおはよう困っている魚がいたら教えてね 秘密にしてたんだけどさおうなんだよ急に俺実はうーん見つからないないないなあいたうう苦しいよ死んじゃうよ岩に挟まっちゃったよ 通り抜けられると思ったら無理だったよ。別に横を通れば余裕で行くだけど、なぜかここだけ狭いから挑戦しちゃったよ。こんな絶妙なスペースがあったら通りたくなるよ。スペースマニアなら避けて通れないよ。それにしてもまさか自分の体がこんなに大きいとは思わなかったよ。自分の体触ったことも見たこともないからわからなかったよ。体大きいよ。体想像以上に大きすぎたよ。体。まさか自分の体が挟まるとは嘘だよ。体じゃないよ。本当のこと言うと白子だよ。人間で言うと交換だよ。要するに玉金だよ。一応体といえば体だけどごまかしちゃったよ。白子が挟まっ ちゃっを挟んだら気持ちいいかなと思って挟んだらペストフィットしちゃったんだよ、白子痛いや、でもこんな絶妙なスペースがあったら挟みたくなるよ。スペースマニアなら挟まざるを得ない、嘘だよ、今日初みたいな風に言ってたけど、常連で8年通ってる日課だよ、スペースマウンテンで毎日聞いてたよ、こんなに死にたくないよ。やあ、ジャイアント白子さん、こんにちは。僕が来たからもう安心だよ。やった助けてくれるのありがとう うん、任せて頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れあれ死んじゃったどうして死んじゃったんだろう頑張ったのになあ、そうか僕が頑張りすぎたから僕の活力に耐えられなくて死んじゃったんだ 次はもっと静かに応援しよう。あ助けてくれ。貝に食べられちゃうよ。ノーブラだったからブラジャー代わりにしようとしたらキレられたよ。今度こそ助けてみせるよ。頑張れ。あ、また死んじゃった。どうしてだろう。応援できないメガホンなんて メガホンじゃないもう僕も死んだ方がいいのかな首吊って死のうえうわあわーい何かが釣れたわーいママこれさばいてやだメガホンじゃない これは食べ物じゃないのよ。これ持って、おじいちゃんの応援をしてあげて。わーい。ちゃんて今応援してあげるから頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れこれじゃ前と一緒じゃないかこのままだとおじいちゃんは もう目の前で死ぬのは見たくないここれは今度こそ僕も応援しよう頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れおー、孫よお見舞いに来てくれたのかありがとうさあこっちに美味しいハッピーターンの粉があるからこっちにいらっしゃい るせてんだよ、つソきが。夜中の3時に騒いでんじゃねえ。何がメガホンザメだ。ただの喋るメガホンじゃねえか。全然自信の力面白いれ。極日付きパンチ。極日付きレベル修理。 ああ、家に帰ろ。わしも帰ろ。 期待ください。